lo, más importante acá sería la demostración. Para la demostración de este ejercicio mejor vamos a utilizar otra, otra parte, otra zona. Más abajo creo que aquí podría alcanzar. Aquí vamos a colocar aquí demostración. En 4 podemos utilizar la definición de, de diferencia simétrica. ¿no? La definición de, diferencia simétrica es eh, precisamente la negación. La negación de P si y solo si si negamos el bicondicional, obtenemos la diferencia simétrica. Esto significa negar P implica Q. es la definición de diferencia simétrica. P entonces Q, Q entonces P. Y luego la, ley de Morgan hace que se tiene que negar P entonces Q. El cambia a O por la ley de Morgan. Y luego se niega Q entonces P. Bien, em, mm, aplicando la ley condicional obtendríamos, ahora aplicando la ley de Morgan obtendríamos, muy bien, ahora podemos aplicar la ley distributiva y obtener, ¿cómo aplicamos la ley distributiva? Pues eh, esos son detalles que vienen de la lógica proposicional. Bien, ahora eso se puede escribir como si fuese negación de P implica Q por la ley condicional y luego viene Ah, sí, aquí hay que acomodar esto. Aquí es O. Aquí es O. Ya, entonces acá se puede escribir. Esa disyunción se puede escribir por la ley condicional como Q entonces negación de P. Muy bien, ahora ya podemos usar las demás, las demás premisas. Las demás premisas. Bueno, ahí dice P entonces R, ¿no? P entonces R y hay que demostrar negación de R implicado Q. Ya, P entonces R vamos a escribir acá la premisa P entonces R. P entonces, P entonces R. vamos a continuar acá porque no hay espacio. Sí, podemos usar la ley de transposición en 11 y escribiríamos, si aplicamos la ley de transposición tendríamos negación de R, implica negación de P. Y además puedo escribir aquí debajo por la ley simplificativa. En 10 pues, puedo anular este y quedarme con este. Quedarme con este. Sí, entonces tendríamos negación de P implica Q. Ahora puedo utilizar la ley del silogismo hipotético o silogismo condicional, ¿no? en el que se, ve, ¿no? desde negación de R hasta negación de P y de negación de P a Q, entonces se puede, se puede inferir negación de R implica Q. Por lo tanto, se concluye lo que se quería. Negación de R implica, implica Q ahí queda demostrado lo que se necesitaba, ahí está, negación de R implica Q, negación de R implica Q. Así hemos demostrado esto, ¿no? Bueno, aquí habría que este, hacer varios pasos de justificación, tal, vez la parte más difícil para el alumno sería poder entender esta parte, ¿no? O sea, aquí esto es la definición de bicondicional, aquí se, utilizó la ley de Morgan, luego la ley condicional, nuevamente la ley de Morgan para cada uno, después una propiedad distributiva, es decir, este con este y luego este con este, con todo el paréntesis y, obteníamos algo como lo de abajo, lo de 9. Después eh, expresamos lo que habíamos obtenido en 9 en forma de condicional y obteníamos esto. Y este, al obtener eso ya, ya podíamos este, juntarlo con la, con la premisa. ¿no? Esto de acá fue la premisa. Lo que escribimos fue la premisa 2. Y luego, este, bueno, lo escribí con la finalidad de, poder aplicarle a, esta, a este renglón 11 la ley de transposición y luego juntarla con la, con la premisa 13 que la obtuve al simplificar esta y finalmente tuve ya lo que se quería demostrar. entonces, esta es una manera de poder analizar este, inferencias o argumentos y ah, eh, determinar sus valores de verdad. Bueno, como se pudo demostrar, pues lógicamente estos argumentos o, inferencias deben de ser eh, válidas y por lo tanto verdaderas. Una, una inferencia válida es, es una inferencia verdadera. Mientras que lo demás no, no, no, no tiene valor de verdad porque, por ejemplo, esta, la número 2 que había explicado, mm, es solamente una pregunta. Las preguntas y las interjecciones con, símbolos de admiración, con signos de admiración como esta, no son proposiciones, por lo tanto no tienen valor de verdad. Lo mismo esta, es una pregunta, no tienen valor de verdad, no es ni verdadero ni falso. Sí, entonces, bueno, he explicado acá cinco tipos de inferencias y he mostrado y hemos eh, identificado quiénes son las variables, que son las proposiciones simples y las, y las premisas y conclusiones y demostraciones con leyes lógicas espero que les haya servido bastante, de mucha ayuda para futuros problemas similares.